at the verge of losing the, stay, the, the, the staying power. Ça veut dire que vous êtes sur le point de perdre le pouvoir qui vous permet de rester en Are together? Est-ce qu'on est ensemble? So as I list this, this foundational pillars. Donc quand je vais énumérer ces piliers fondamentaux, It's important that you re-examine your Christian experience. Il est important que vous réexaminiez votre expérience. And if you chrétienne. find out that any of these that I will mention is missing. Et si vous vous rendez compte qu'il y en a ici que vous n'avez pas. Whether you are a pastor, que vous soyez pasteur, a prophet, prophète, an apostle, apôtre, an evangelist, a businessman, homme d'affaires, a politician, politicien, a family man, homme, homme de famille. The standard remains the same. Le standard est le même. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? Listen. Écoutez. What I'm about to show you now Ce que je vais vous montrer maintenant will tell you Ça va vous dire why we don't seem to see the power of God in the church again. Pourquoi il semble que nous ne voyons plus Here and there la we puissance see miracles. de Dieu dans l'église. Oui, ici et là on voit. Here and there we see healing. Ici et là on voit des, des guérisons. But you go and read your Bible. Mais retournez, lisez votre Bible. In the book of Acts. Dans le livre des Actes. Those who worked in the welfare department ceux qui travaillaient dans le ministère de l'assistance are those who would call men of God today. L'assistance sociale sont devenus des hommes de the Dieu. The extent of power they commanded. La puissance qu'ils transportaient était in immense. Acts chapter 4. En Acts chapitre 4 and verse 33. Verset 33. I quote in English. Et je le dis en the anglais. Bible says. La Bible dit people. Une église faible qui dépendait d'une ou deux personnes. Church, mais c'était une église puissante. Une église solide. Fire, une église en Dieu. Grace, une église de grâce. Church with vigor. Une église de vigueur. This is a church that needs to be restored Et in Africa. c'est cette église qui doit être restaurée en Afrique. This is a church Et that Christ is coming back for. Que Christ